Øh, hej, hvad hedder du, og hvor gammel er du, og hvor jeg, bor du? Jeg hedder Adrian, og jeg er 10 år gammel og bor på Lidslandsgade, som en gade tæt på Sundholmsvej. Okay. Ja. Øh, hvor går du i skole? Øh, hvad for en klasse går du i? Jeg går på Islands Brygskole og går i 3. klasse. Hvilken slags film eller serie kan du bedst lide? Jeg ser ikke tv, sådan den så... Ja. Nå, no, okay. Hvilken slags, slags musik kan du godt kan du bedst lide? Ja, yeah, altså pop. Pop, okay. Øhm, hvem er du fan af? GXP Gaming. Øhm, kan du fortælle lidt mere om dig selv, dine venner og søskende? Smitte. Ja. Yeah. Der er ikke så meget at fortælle. Det er meget, meget, de er meget, meget kedelige. Okay. Jeg får nogle andre spørgsmål. Hvad vil du gerne blive bedre til? Til at lave matematik. Okay. Så. Øhm. Uh. Har du et job? Nej. <laughs> Hvad er din yndlingslyd? på dem. Okay. Mange tak. Ja. Hej hej.